Halo semua, kembali lagi di Explore Your Beauty with Purbasari. Hmm, aku mau berbagi tips beauty buat kalian. Tapi semua produk makeup aku udah habis. Seperti bedak, lip balm, pensil alis, lipstick, pelembab sampai pembersihnya. Gak punya waktu untuk pergi, gimana ya? Ah, aku tahu. Coba ambil laptop ah. Terus buka website lazada.com. dan cari deh Purbasari. Cari produk yang kamu mau beli. Kayak misalkan aku nih, peralatan make up dan pembersihnya. Klik, klik, klik, dan bayar deh. Tinggal tunggu datang barangnya. Wow, paket datang langsung ke rumah dan saatnya membuka. Ada pembersih muka, compact powder, lipstick, pelembab, eyeshadow, dan blush on. Kalian mau lihat apa yang akan aku lakukan dengan semua makeup ini? Yuk, lihat di video selanjutnya.